तो यू और सब सबने guys welcome back to Manna the blogger भाई यार ये सूरज इतना इंट्रो भी नहीं माना देती हाँ अब ठीक है तो अभी हम लोग एक पेड़ लगाने वाले हैं यस एक पेड़ ये वाला पेड़ नहीं भाई आ जाओ हम्म, एक सेकंड ये क्या फैला के रखा हो भाई मैं बिल्कुल हक्का नोट्स बन के रखा है इधर पॉलिथीन का काफ़ी ज़्यादा शोर होता है मैं तो हूँ सस्ता यूट्यूबर काम नहीं आता हट यहाँ से शेडो दिख रही है तेरी सनग्लास के अंदर भाई मेरा आग दिख रही तो चलते हैं सीधे नेक्स्ट काम तो इसके अंदर मैं मिट्टी डालने वाला हूँ मिट्टी भी नहीं बचा फूट जाएगा लिटरली अभी ज़्यादा रेड थोड़ा कम हुई है और ये बहन ने स्टॉप करके व्यू को मतलब खोपड़े के सामने एक पेड़ लाके खड़ा कर ऐसे बैकग्राउंड अच्छी लग रही है इतना इतना ग्रीन नहीं लग है Thank you. चुके हैं देखो तो मैंने एक पेड़ लगा लिया देख सकते हो एक छोटा सा पेड़ है ख़त्म ये हो गया तो गई बहुत मेहनत हुआ है ये पेड़ लगाने पे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बाय बाय यप